mai departe putem să punem uh, admisia, să punem acest adaptor de la admisie. Așa. Acesta vine aici. Dacă putem să-l punem cu tot cu plasticul acesta. Uh, deci acesta vine băgat așa ca să intre uh, pe uh, acel uh, furtunaj de impuls și pe galeria de admisie. Da, ok, a intrat. Așa, ne mai uităm pe lateral. Da, totul pare a fi în regulă. Așa, verificăm și dacă de la găuri, da, de la găuri. Putem să prindem acest plastic aici locul lui. Are acea, acel șurub cap de stea. pus în câte poziție, gata. Da, totul deci este în regulă. în regulă. Mai departe. Așa, avem cele două joburi de prindere. Fixăm adaptorul de la carburator. YouTube. Ok, am prins și adaptorul de la carburator. Mai departe punem carburatorul cu adaptorul acela. Ok, deci aici vine benzina. Acesta este adaptorul de la filtru de aer. Vine prins așa de carburator. Pe aici vine furtunul de benzină. Ok. Pe aici pe dedesubt vine accelerația. acum. Ok. Da. Așa. Apoi vine plasticul acesta de la șocul, pârghia de șoc. Ok, care intră pe aici. Așa. Mai avem acest plastic mic care vine aici. Ok, totul este în regulă. Luăm și șuruburile. Da. Ok. Apoi îl apropiem ușor de garnitură. L-am pus pe poziție. Totul în regulă. Putem să-l strângem. nu strângem definitiv, ce aici mai avem un uh, mic șurubel de fixare. Da. Deci pe acesta. Ok. Acum putem să strângem definitiv. Nu foarte tare, deoarece este prins între două plasticuri și să nu prezinească unul dintre ele. Așa, putem să strângem și pe acesta. Da? Acestea funcționează. Șocul funcționează, totul este în regulă. A, da, haideți să punem și firul de la aprindere. Butonul de stop, să ne chinuim puțin, trebuia să-l fi băgat înainte. Așa, mai departe filtrul de aer, ca să terminăm definitiv cu partea de admisie. Ok, am terminat cu partea de admisie, trebuie să trec și evacuarea. această tablă improvizație pe aici sudată Să facem pentru că aici avem uh, prezoanele care trebuie să vină pe cilindru și garnitura. Așa, vom pune prezoanele pe cilindru, pe garnitura nouă. Ok. Pe păi eșapamentul. O curățați bine, pentru că toate acestea le poate trage pe cilindru și să zgârie pistonul și se blochează motorul. Așa. Apoi tabla de fixare. look. Văd vă că a avut câte două piulițe, îi punem la loc. Le-a avut. da, se pare că ne-a căzut întinzătorul. L-am observat. Ok. Îl punem la loc. să facem la pompa de ulei să punem întinzătorul putem să punem și gheara. Acestea sunt niște șuruburi lungi pentru că prind și carterele. Strâng și carterele aici. Ah, respectiv eh, rezervorul de ulei. unul și pe celălalt. Da? Deci le strângeți destul de bine ca să nu avem scurgeri de ulei. Putem să punem opritorul de lanț. Așa. Am strășit pe acesta. Așa, mai avem aici această apărătoare. Mai avem șaiba. Așa. Oala de la ambreiaj. Schimbăm rotița. Așa. Saboții. Deci filetăm în sens invers. Așa. Acum vom băga blocatorul și vom strânge și volanta. Să Strângem volanta. Haideți să strângem volanta. am terminat, putem să punem și temarorul, că tot suntem pe partea aceasta. Sure. Ok, și dăm aromul. Vom strânge și ambreiajul. Deci în sens invers. suficient. Așa. Acum putem să, dăm, să facem locatorul. Așa, punem bujia la loc. Să verificăm și scânteia prima oară, înainte să o punem la loc. escanteio. Okay. tools de la lama Și cam asta este. Vom încerca să o pornim și să vedem cum, cum se prezintă. Ok, vom încerca să o pornim. Verificăm să nu fie pe stop. Păsăm de compresorul. Așa. vă speriați, e normal până se amorsează puțin. facem un pic de reglaje și cam asta este. Da? Și pornește foarte frumos. După cum se vede, scoate și ulei. Deci, totul este regulă. Vă mulțumim și nu uitați să dați abonare la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări.